Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Héroïnes. Alors il nous est tous arrivé qu'on soit naturel, défrisé, en transition, texlassé, etc. de voir notre youtubeuse ou nos youtubeuses préférées utiliser un ou plusieurs produits, euh, trouver qu'elles ont des cheveux magnifiques, foncer en boutique les acheter, et se retrouve avec de la paille sur la tête. Je vois beaucoup ça arriver parce qu'au début de notre aventure capillaire, on se retrouve bombardé d'informations, que ce soit sur YouTube, sur les blogs, sur les pages Facebook, la famille, les amis, etc. qui veulent nous aider. On, se retrouve facilement perdu et euh, dans ce cas-là, on a plus tendance à se tourner vers la fille avec les plus beaux cheveux qu'on connaisse et qui a la texture la plus similaire à la nôtre. Cependant, je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas. Pourquoi Parce que nous sommes tous des êtres uniques avec des cheveux différents. Nous ne réagissons pas tous pareil aux produits. Vous me direz donc comment choisir ces produits euh, de manière efficace, comment être sûr que les produits m'iront ou pas. Malheureusement, le seul moyen de savoir si le produit vous ira ou pas, c'est de le tester. C'est là que j'interviens. Pourquoi Parce que au cours de mes nombreuses années de produits junkisme, oui, ça existe, <laughs> au cours de mes nombreuses années à tester tout et n'importe quoi, j'ai développé certaines astuces qui m'ont permis anticiper plus ou moins comment mes cheveux réagiront face à un produit. La première astuce, est déjà d'apprendre à reconnaître les ingrédients que vos cheveux ne supportent pas. Je vous donne un exemple banal, mes cheveux ne supportent pas le coco, ni tout ce qui se rapproche de près ou de loin à des protéines. Dès que j'en mets sur mes cheveux, ils ressemblent immédiatement à des grattoirs pour casserole. Oh non, je n'exagère pas. Ce que je fais donc quand je prends un produit, donc là je vais vous montrer un exemple avec le Curl Style Milk de chez Moisture. Euh, je savais déjà à l'avance qu'il ne m'irait pas, j'ai quand même testé et je l'ai regretté parce qu'il ne, ne m'allait pas du tout comme prévu. C'est que déjà quand vous regardez sur le, devant du, produit, vous pouvez lire coconut hibiscus, Curl Style Milk with silk protein et neem oil. Alors désolé pour mon accent pourri, euh, déjà le Coconut qui vient en premier, c'était clair que c'était mort. Silk protéines, pareil. Donc quand vous regardez la composition, le coconut il arrive en troisième position, silk protéine en cinquième position. Puis vous avez encore des protéines à l'intérieur mais bien plus loin. Donc c'était clair et net qu'il ne m'irait pas. C'est quand même forcé et finalement je l'ai regretté. Donc en général, quand vous apprenez à cibler quels ingrédients ne vous réussissent pas, vous regardez la composition de vos produits et euh, selon qu'ils arrivent plus ou moins tôt dans la composition, vous savez à peu près s'il vous ira ou pas. Maintenant, ce n'est pas forcément une règle générale parce que si vous prenez la gamme Yuka et Plantain, toujours de chez Moisture, qui me rend les cheveux super doux, le coco arrive également en troisième position, mais là du coup vous retrouvez beaucoup moins de protéines. Donc comme chaque règle, il y a des exceptions et Yuka et plantain c'est l'exception en marée. Voilà. La deuxième astuce, c'est de connaître sa porosité. Parce que selon qu'on ait une faible, une moyenne ou une forte porosité, les cheveux n'ont pas les mêmes besoins, surtout en termes d'hydratation et de sélage. Pourquoi je dis ça C'est que déjà, si vous prenez l'exemple des cheveux à faible porosité, Vu que les écailles des cheveux sont super serrées, ils sont résistants à l'hydratation. Donc les produits hydratants ont du mal à pénétrer le cheveu. Ce qu'il vous faut, c'est utiliser des produits hydratants à pH faible ou pH acide. Euh, je vous donne juste l'exemple du Air de Wayne que j'adore dont le pH est, si je ne me trompe pas, entre 4 et 5 alors que le pH des cheveux, lui, est de 5,5 si je ne dis pas de bêtises. Donc là, le produit pénètre beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement et vous laissez laisse les cheveux super hydratés tout de suite. Alors que si vous prenez une crème comme euh, celle de Cantou par exemple, vu le pH et ma porosité, dès que je le mets sur mes cheveux, vous voyez sur le cheveu, vous voyez que la crème elle ne pénètre pas. À l'époque où j'utilisais Cantou, ce que je faisais c'est que je mettais d'abord ma crème, puis je mettais un sachet en plastique pour créer une chaleur douce qui ouvrirait les écailles de mes cheveux et ferait pénétrer la crème plus facilement. Cependant, comme euh, beaucoup d'entre vous, je n'ai pas beaucoup de temps en général pour préparer, pour m'occuper de mes cheveux, donc je préfère que ça aille vite. Ce que vous pouvez éventuellement faire si vous vous retrouvez dans ce cas, c'est prendre la crème hydratante, faire un test en rajoutant un petit peu de gel d'aloe vera pour baisser son acidité et réessayer de lui donner une chance. Tout simplement, au lieu de jeter vos produits, ça fait une petite astuce. Euh, si je vous prends maintenant le cas des cheveux à forte porosité, les écailles sont totalement ouvertes, donc l'hydratation rentre super facilement, mais elle ressort tout aussi facilement. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est utiliser des produits lourds pour sceller l'hydratation, donc euh, tout ce qui va être texture de beurre, donc le beurre de karité ou personnellement j'adore le Sugar Berries de Oyin qui est super bien. Euh, en plus d'être un beurre assez épais, il joue aussi le rôle du mectant. Si vous voulez en savoir plus sur la porosité, laissez-moi un petit commentaire. Je ferai peut-être une série de mini-vidéos sur la porosité, sur l'hydratation, sur comment établir sa routine. Et si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Alors la troisième étape, c'est de prendre en compte la température ou le climat. Je ne sais pas si vous est arrivé de faire la remarque ou pas, mais mes cheveux réagissent différemment au projet selon qu'il fait froid ou qu'il fait chaud. Donc quand il fait froid, en général, j'adapte ma routine, j'intègre des produits un peu plus lourds comme du beurre de karité qui, euh, utilisé pendant la chaleur, me rend les cheveux vraiment très secs et, et Donc je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, mais euh, il faut savoir utiliser les produits selon la température. Pour finir, la quatrième et dernière étape, c'est de prendre en compte le fait que vos cheveux soient fins ou épais. Si vos cheveux sont fins, Préférez plutôt des textures légères comme des laits hydratants ou des sprays hydratants. Et euh, si vos cheveux sont épais, préférez plutôt des trucs lourds comme des crèmes hydratantes. je tiens quand même à rajouter que ceci n'est pas une généralité, ces astuces ont beaucoup aidé à choisir mes produits beaucoup plus efficacement. Cependant, au risque de me répéter, nous sommes tous des êtres uniques et différents. Donc même si ça marchait sur moi, je suis sûre que ça marchera sur beaucoup d'entre vous, mais ça ne marchera peut-être pas sur certaines. L'important c'est de trouver ce qui vous réussit à vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de me laisser des petits pouces en l'air. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles.